Saluton kai bonveno na nia nova episodio. Hodiau in multe laboris por la infero de Dante en la versione speranto. esperanto. Kial vi balde oscios pli pretio? Nun, ni convenitu. Saluton kai eh, bon venon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi kai mediti kun vi sur eh, el tiro quiu venas en la quina congresso en Barcelono, quiu ocasis en 1909. La el tiro venas el pagio tricent naudec unu. En la gis nunae congressoi mi havis ion por diri al vi, tial, ce la malfermo de la congresso mi parolis longe. Odiau, mi havas nenion gravan por diri, tial mi parolos mal longe. Viscias, kia estas nia celo. Viscias, kia estas la sola voio per kiu ni povas atingi tiun celon. Ni marshu do antauen, diligente, cae harmonie. Se ni demandos nin kion ni faris en la jus finiginta inter congresa iaro, ni povos respondi. Ni sane vivis? Ni crescis? Ni crescis? ni fortigis en ciui rilatoi. Cian grandan signifon tio havas, tion povas compreni nur tiui, ciui comprenas la tutan gravezon cae malfacilezzon de nia afero, cae ciui mem laboris por gi. Se vi auscultis la anto mediton, vi certe rimarcis che mi estis eh, iom scherzema kai ja kel foje okazas malfacila itagoi kai ofte mia reago estas conduti iel super la linioi por ti al diri do effettive trafis min citio el tiro char mi ne havas ion gravan por diri kai mi pensas ke tiu deviso che ni same vivis ni crescis kai che ni fortigis en civi rilatoi verestas tauga por cetiu nova covime poco. Do ni cun meditu per tio. Dankon pro via attento. Gis morgau, cae ciel antauen sen cae ciel ciam, antauen sen fine.